Hey! Acabaram de brincar? Shiny, shiny, plastic, black mirror, fascist, obsessed, Isso, o é que Não estamos treinando para as Olimpíadas, mas sim para as ruas. Ação! Wong Jack Man está deixando o templo Shaolin para conhecer o Kung Fu americano. O pessoal de Chinatown não gosta que eu ensine brancos. Shaolin enviou Wong Jack Jackman para me espionar. Ele é a única pessoa que pode destruir tudo que eu batalhei tanto para construir. Cedo tarde, Terei que lutar contra ele. O que ele me ensina vocês? Ele nos ensina a dar porrada. Dar porrada? Sua técnica é impressionante. Mas tem uma limitação. Qual? Você. Eu sou o futuro. Você é o passado. Você é irrelevante, Walker. Lute comigo. Eu aceito seu desafio. Sem regras, sem restrições. Sem limites, vocês vão se matar. Agora você ultrapassou seus limites. Que limites? Já te mostrei meu soco de uma polegada?